Inicia la marcha, fuerte el aplauso. Invitamos a a los jueces y por supuesto a todos los invitados especiales a tomar sus lugares con mucha precaución.